yang lukis ni? Hmm. <laughs> Cuba cerita, macam mana rupa hmm. haiwan tu? Badan dia besar. Dia bulat. Dan ada tangan kotor. Kotor? Kotor. Susanti, kamu kenapa? Tak ada apa-apa. Cakaplah. Saya okey. Kita orang tak faham dia cakap apa. Kamu enggak ngerti. Baset. Hmm. Baset. Hai, awal balik. Huh? Hmm. Kenapa? Papa jalan sama Atu. Rose, ambil barang-barang ni. Allah, kita tanya Opa lang. Opa. Opa. Ya, nak apa? Opa, akar selingkuhan atau apa? Heh bangsat kenapa rebut laki gua. Aduh mau sama gua bangsat. Oh akar rebut pacar opah ya.

Berantem yuk. Bodo amat gua ngambek, bodo amat gua ngambek, bodo. Saya kambing yang paling ngentot. Iya kata saya. Tolong. Oh, Terobos aja lah anjing ah. Oh. Makan. Makan. Makan. Lo makan, ntar lo pada mati kalau nggak makan. Anjing. ネバネ